Saluton al tio, jen i vu via dio. Kai hu mi vos rakonti al vi pri amuza vero kiu preska okazis al mi. Gi ne estis amuza por mi, sed verŝajne por vi gi estos amuza. Do mi devas doni al vi iom de historio antaŭ mi povas rakonti pri tio. Do antaŭ jaro mi iris al kinejo kun mia edzino kaj mi spektis tiun fifaman filmon Fifty Shades of Grey. Tiu tempe preskaŭ ĉiu virino kaj ties hundo iris al kinejo kaj kompreneble mia edzino tiris min tien. Do mi iris al kineo, mi spektis gin, kai vere ne shatis gin, la tutan tempon mi simple sidis tia, kai pensis, kia la fec esas la mamoi, vere. Mi, mi simple elidis, tre mal contente, kai mia edzino rigardis min, tui comprenis kion mi pensas, kai diris, yes, gi esas feca filmo. S tio vershaine estus la fino de gi, sed unu afero en tiu filmo eniris mian capon, kai ne povis escapi. En la filmo, la viro ofte emis vipi la virinon per diversai iloi. Cai tio strange eniris mian capon, cai mi comences sen conscie vipi mian virinon, ciam, mian virinon, mian edzinon, ciam ci preto passus min exemple en la halo, en la chambro, cai tio pu. Do exemple, antal semaino, mi simple vipis cin ciam ci esus la cuireo, kai mi rigades cin, mi dis, Fifty Shades of Grey, canaño. Kai kompane eble shi, regardless min kai dis kill effect, ne faru tion, au mi pugna batos vian visajon am tio nenium casus ca iom post iom gi simple farigis kutimo por mi eble unu foie semaine mi simple vi pusian pugnon a pugon ca i vede ne pensis per igi simple subconstitie faris tio ca kutime tio ne estus problemo si estos mie ino tion mi poves fari ca tio plu sed hodio gi presca o farigis giganta problemo ca vi gi presca o casus Do mi esti ce la printilo, ca mi simple attendis, dum la printilo printis, um, ca mi simple subconstie tantamis la printilon, ca mi supposes fadis nenion, ca tiam tre pasarde, uno el asianino, uh, i cui labodas in mia farmao, simple preta pasas min, cae si estes presca la sama alteto ciel mia edzino, cae hodiao podetas presca la sama investagio in ciel mia edzino, cae ciam si preta min, mi sen concezie, levis la mano, cae comences <laughs> vipi, cian pugon, sed mine vede, mine, mine tushishin, <laughs> Vi verschein pens so oh, fek, sed mi levis la manon, kai gi commences flugi tra la aero. <laughs> Per facila i vento i. <laughs> Kai tu i tio commences a mia alia mano, quas au gi havo cerbon diris, dis. Kai cap dis gi, kai mi Tu e di manikis kio preska o kazi kamidis Oh fek, oh fek, diablo mano, ne ti faru Ile Eu esse sou play momento. Mi esse te um proxime. Mi presque o harvest gin em mi alma O en mi amado. Said, "Oh, fuck, tio, esse presque la fino de mia cari e rochar. <laughs> Jesus tre vipo, vi posse ja. <laughs> vi comprenes che ogni volta ti dice yes tio è sul lato conto che non mi timas mian propria mano to se vi shot is chi un filmetton vi sias chi on vi devo fare shuttle gin disconigo gin kai Bonu mian canalon, se vi ancora ne er, se vi ancora ne abonis ca mi vidos vin el en la veronta filmo ca se vi ne esos tie mi vi vian pugon <laughs> Kai kiel ciam mi vols danki mia in subtenanto in per Patreon. Donatsu dolaron monate por certigi la estonton de ci tiu kanalo. Mia gis nunai donatantoi estas Sara, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane, and Greg.